The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So, subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन अगर हम 30 साल की उम्र के लोगों के सबके एमआरआई करके देखेंगे तो 30 परसेंट लोगों को ऑलरेडी डिस्क बल्ज होगा लोअर बैक्स में और 50 या 50 साल की उम्र में 50-60 परसेंट लोगों को होगा और हो सकता है उससे भी ज़्यादा और जिस प्रकार आजकल की जनरेशन चल रही है laid back all time sitting no exercise उनको और होगा ऐसा क्यों होता है लेट्स अंडरस्टैंड नॉलेज जब आपको उस चीज़ की हो इस वीडियो के बाद आपको होपफुली आपको भी हो जाएगी तो आपकी एक एक नज़र बन जाती है कि जब भी आप किसी की स्पाइन किसी की रीढ़ की हड्डी बेंड होते हुए देखते हो तो आप लिटरली महसूस कर सकते हो कि उस उनके जो रीढ़ की हड्डी के पीछे जो डिस्क होती है बीच में डिस्क होती है उस डिस्क के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हो रहे हैं उन पे कितना प्रेशर आ रहा होगा वो कैसे फट रही होगी या कैसे टूट रहे होंगे because that is the reason why you have disc bulge you have disc prolapse and why आपको लोअर बैक में पेन होता है स्पाइन में आपकी रीढ़ की हड्डी में हड्डियों के बीच में जो इसको हम डिस्क बोलते हैं वो डिस्क जो होती है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक बहुत सारे कोलेजन के फाइबर्स फाइबर्स फाइबर कैसा होता है एक फाइबर को एक पतले से पेपर के जैसे पकड़िए ये पेपर है एक फाइबर है अब ये एक शीट है अगर ये फाइबर होता तो हम इस फाइबर को आराम से अकेले पेपर को फाड़ सकते हैं राइट लेकिन अगर ये डबल हो जाता है तो उसको फाड़ना थोड़ा सा डबल हो जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर ये फाइबर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हजारों लेयर आते जाते हैं हजारों नॉट लाइक ये तो करीब दस लेयर होंगे मुश्किल से दस लेयर को फाड़ना फिर भी पॉसिबल है अगर इसको मैंने ऐसे दस के सौ लेयर एक साथ रख दिया यानी कि पूरी की पूरी किताब एक साथ रख दी तो उसको फाड़ना बहुत मुश्किल होता है उसको इंजर करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए और ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है राइट सो so, यही चीज़ आपके शरीर के अंदर होती है कोलेजिन फाइबर्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक जिगजैग मैनर में इकट्ठे होके पूरी एक रिंग बनाते हैं एक फर्म डिस्क बनाते हैं जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है ठीक है न्यूक्लियस पल्पोसस जिसको कहते हैं आइडिया क्या है कि स्पाइन हिलेगी उसके ऊपर और जो न्यूक्लियस डिस्क है वो डिस्क उसको स्टेबिलिटी देगा ताकि वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो मगर वो इक्वली तभी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है अगर आपकी स्पाइन न्यूट्रल हो न्यूट्रल का मतलब है झुकी ना हो और बहुत over flexed over hyper extended ना हो एक न्यूट्रल स्पाइन का भी अपना चीज है कि it's not a fixed kind of a thing ऐसा नहीं कि एकदम स्पाइन फिक्स होने there can be a little mobility जो एक्सेप्टेबल है मगर आप अगर उसे कर्व करते हैं चाहे अपर स्पाइन है लोअर स्पाइन है if you are curving you are putting a lot of pressure a lot of pressure मतलब आपका पूरा भार आपकी पूरी शरीर का भार और अगर आप कोई बेंड होके गलत तरीके से सामान उठा रहे हैं हैवी सामान उठा रहे हैं तो एट दैट वेट कितना ज़्यादा प्रेशर आपके शरीर पे आता है उस पर्टिकुलर फाइबर्स पे कि एक नॉर्मल इंसान जो अपने 30 साल की उम्र केवल 30 साल आधी भी नहीं इतनी कम उम्र में ही उसके कई सारे फाइबर्स जो हैं टूट चुके होते हैं जस्ट बिकॉज उसकी गलत तरीके से झुकने की आदत you are not supposed to bend forwards to pick up things you are supposed to go down by your knees and hips you need to squat आपको नीचे जाना है स्क्वाट करके ऊपर सामान लेके आना है right there are ways of lifting without bending your spine right so spine को अगर आप बेंड करके या कर्व करके नीचे से सामान उठाते हो चाहे केवल एक जूता उठाते हो पेन उठाते हो उस रिपीटेड बेंडिंग डाउन से रिपीटेड बेंडिंग डाउन से आपकी फाइबर जो हैं वो टूटते जाते हैं टूटते जाते हैं तो हजार लाखों फाइबर्स में हर बार दस बीस पच्चीस तीस टूटते जाते हैं टूटते जाते हैं टूटते जाते अल्टीमेटली वहाँ पर गैप्स बनता जाता है और उस गैप में से फिर जो न्यूक्लियस लिक्विड है वो बाहर बल्ज कर सकता है बल्ज कर सकता स्लाइम जैसी चीज़ होती है स्लाइम जैसे बल्ज कर सकता बल्ज करता है बल्ज करता है फिर बाहर निकल ही जाता है जिसे प्रोलैप्स कहते हैं और बाहर क्या है आपकी नसें हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उस पर प्रेशर आता है पीठ में दर्द होता है शियाटी का पेन होता है so that is very important and अगर इसके ऊपर अगर आप न्यूट्रिशनली डिफिशियंट हैं अगर आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट्स हैं vitamin D calcium dehydrated spine there is restricted blood flow because of smoking बस एक दिन आएगा जब इंजरी होगी फिर आपको महीना भर बेड रेस्ट या ऑपरेशन या सर्जरी उसके पीछे लगना पड़ेगा व्हाट्स द पॉइंट और ऐसा नहीं है कि वो इंजरी फिर ठीक हो गई नहीं वो जो फट गया वो फट गया जो फट गया वो फट गया अब फिर उसके बाद अगली बार जब आप गलती से स्पाइनल इंस्टेबिलिटी फिर से करोगे तो इंजरी और जल्दी होगी so remember this spine curve होना राउंड होना नहीं चलेगा राइट कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा राउंड होना चलता है कुछ नहीं होता नहीं सो so, आज से जिसको भी झुकते हुए देखोगे उसका देखो स्पाइन को इमेजिन करो स्पाइन उसकी कैसी होगी टेढ़ी है या नहीं if you just practice this ये डेवलप हो जाएगा ये हो जाएगा और आप देख पाओगे वीडियोस में देख पाओगे ये गलत ये गलत ये सही है ये गलत है right so if you like the video please share this and thank you so much stay connected stay healthy